नमस्कार कार्यक्रम कृषि बहसमा स्वागत छ आजको कृषि बहसमा चाहिँ हामी अलिकति फरक विषयमा छलफल गर्न गइरहेछौँ खास गरिकन यो व्यापार इन्क्युबेसन इनोभेसन भन्छ अब यहाँ नेपालीमा भन्नुपर्दा चाहिँ प्रवर्धन सम्वर्धन टाइपको विषय हो यो र यो विषयमा छलफल गर्नको लागि आज हामीसँग आइडिया स्टुडियो नेपालको एक्जिक्युटिभ चेयरम्यान कार्यकारी अध्यक्ष डाक्टर छिरिङ लामा हुनुहुन्छ आउनुहोस् उहाँसँग यो बारेमा के हो उहाँले कस्तो आइडिया चाहिँ यो स्टुडियो मार्फत ल्याउनुहुन्छ अथवा यो स्टुडियोमा कस्तो खालको आइडिया आउँछ र कसरी उहाँले चाहिँ यो इन्कुबेसन इनोभेसनको क्षेत्रमा काम गर्नुहुन्छ यो बारेमा छलफल गरौँ नमस्ते अलिकति अब ठ्याक्कै यो स्टुडियोबाटै स्टार्ट गरौँ न आइडिया स्टुडियो फोटो स्टुडियो हुने यस्तो हुने होइन अब हाम्रो त फेरि यो क्यामरासँग रिलेटेड भएको हुनाले हामी स्टुडियो भने तपाईँको चाहिँ आइडिया स्टुडियो भन्ने खालको हो अलिकति यसको बारेमा यो अघि हजुर भन्नुभएको छ यो आइडियाहरूको प्रशोधन केन्द्र जस्तै भयो सबैसँग आइडियाहरू छन् यो अलिकति मानव जीवन जिएपछि के आफू सुधार्न के समाज सुधार्नको लागि पनि हामीले कुनै पनि आइडिया खोजी पनि राखेको हुन्छ निकालिरहेको पनि हुन्छ र सबैको चाहना पनि के हो भने म हिजोभन्दा आज राम्रो होस् आजभन्दा भोलि राम्रो हुने चाहना नै हो र आफू राम्रो हुँदाखेरि पनि एउटा समा आफूले गर्ने ठाउँ समाजलाई पनि परिवर्तन गर्छ किन नगर्ने भन्ने टाइपको एउटा आइडियाहरूको एउटा मिलन केन्द्र र आइडिया हुँदैमा सबै हुन्छ भन्ने कुरा पनि होइन आइडियालाई हामीले भन्छौँ सोचलाई उद्योग उद्योगलाई बजारसम्म पुऱ्याउनलाई यो एउटा प्रक्रिया छ यो डिसिप्लिन छ त्यसमा एउटा यो ज्ञानको लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ समयको लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ होइन त्यसै गरेर एउटा एउटा यस्तो टाइपको इन्क्युबेसन सेन्टर हो जसमा चाहिँ तपाईँ त्यहाँ आइडिया लिएर आएपछि तपाईँको आइडिया सेलेक्ट भएपछि चाहिँ हामी त्यसको एउटा प्रोसेसिङ गरिदिन्छौँ त्यो प्रोसेसिङ हामी तिनटै लेभलमा छ एउटा पोलिसी लेभलको प्रोसेसिङ र नलेज लेभलको र प्र्याक्टिस लेभलको र त्यहाँ जो जतिले आइडिया पठाउनुहुन्छ वर्ष नि हामीलाई यसपालि आठ सयभन्दा बढी आइडिया आएको छ नेपालभरिबाट नेपालभन्दा बाहिर बस्ने नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू पठाउनुहुन्छ र एउटा त्यसमा मलाई के देख्छु भने एउटा एउटा नेपालप्रतिको भविष्य र म केही गर्छु भने दृढ सङ्कल्प बोकेका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको सपना देख्छौँ त्यसै कारणले अहिले हामी छैठौँ सिजनमा छौँ सातौँ सिजन पनि सुरु गर्न लागेको छौँ त्यसै कारणले कुनै पनि आइडिया हुँदैमा त्यसलाई बिजनेस हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन होइन इच्छा सबैमा हुन्छ सोच सबैमा धेरैचोटि आउन सक्छ हामी यो स्टुडियोभन्दा बाहिर निस्किँदा पनि धेरै सोचहरू आउन सक्छ तर सबै सोच त यथार्थमा बदल्दैन तर यस्तो टाइपको सोच होस् जुन चाहिँ यथार्थमा बदल्न सकोस् र त्यो बदल्नको लागि हामीले जुन चाहिने संरचना जुन चाहिने सहयोग र साझेदारी चाहिन्छ त्यो सपोर्ट गर्नलाई सुरु गरेको अहिले स्टुडियो यहाँ हाम्रोमा चाहिँ खास गरिकन त्यसमा हामी अझ किसान टेलिभिजन भनिन्छ कृषिकै वर्षको ट्रेड चाहिँ व्यापार साढे दुई खर्बदेखि तिन खर्बको छ भनिन्छ कृषिसँग सम्बद्ध है त्यो मान्छेले खानेकुरादेखि लिएर पशुपन्छीले खानेकुरादेखि लिएर सबै गर्दाखेरि भनेपछि नेपालमा त दुई साढे दुई खर्बको बिजनेस त्यो भनेको हाम्रो लेभलको मात्रै नभएर अलिक ठुलै व्यापारीको लेभलमा पनि साढे दुई बिलियन डलर भनेको ठुलै हो नि त्यो चाहे तपाईँले अमेरिकाको कन्टेक्स्टमा भन्नुहोस् युकेको कन्टेक्स्टमा वेयर इभर कतिको चाहिँ एग्रिकल्चरको चाहिँ आउँछ त कृषिको कतिको आउँछ एउटा म्याक्सिमम् नेपालको आइडिया आउने भने पनि एग्रिकल्चर र एग्रिकल्चर रिलेटेडको आइडिया आउँछ खुसी पनि लाग्छ दुःख पनि लाग्छ कृषि प्रधान देश भन्यौँ अघि तपाईँले भने अझै पनि हामी इम्पोर्टमा धेरै छ नि निर्यातमै निर्भर भइरहेको छ र खुसी एक किसिमले लाग्छ कि ए मैले गरिरहेको कामले आज राम्रो गर्न सक्दो रहेछ भन्ने टाइपको यो एग्रिकल्चरमा जोड्नुभन्दा पहिला चाहिँ आइडेन्टिटीको विषयमा अलिकति तपाईँले अझ भन्नु पर्दाखेरि हामी पाँचवटा खम्बमा बसेर काम गर्छौँ नेपालमा कुनै पनि आइडिया होस् कुनै पनि बिजनेस होस् कुनै जसकै व्यवसाय केही गर्छु भन्नेको मैले जहिले भन्छु उहाँहरूको नवीनतम सोचको प्रस्फुटन गर्नको लागि एउटा हामी सोसियल इनोभेसन र ग्रिनोभेसन भन्छौँ कि सामाजिक परिवर्तन गर्ने टाइपको आइडिया त्यो सामाजिक परिवर्तन भने सबै समाजै परिवर्तन गर्नुपर्छ भने होइन यदि एकजनाले व्यापार व्यवसाय सुरु गर्यो भने डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली दसदेखिको बिसजनालाई रोजगार प्रदान गरेको हुन्छ हुन्छ त्यसै कारणले उहाँको सोसियल इम्प्याक्ट हामी त्यसरी मेजर गर्छौँ हामीसँग एउटा सजिलो मर्मत भन्ने एउटा छ जुन कलेज लेभलबाट आएको आइडिया हो आज झन्डै झन्डै यो दुई तिन सयजनालाई डाइरेक्टली काम गरेर दिनुभएको छ मैले उहाँसँग भेट्दै भन्छु तपाईँहरूले दुई सयजनालाई जागिर दिनुभएको होइन त दुई सय भने एकजनाले त चारजना परिवार पाल्छ नेपालको आउनु सक्छ मिनिमम पनि तपाईँले झन्डै झन्डै आठ सयजनाको एउटा आफ्नै खुट्टामा उभिएर इज्जतले खानेर सुत्ने दिनुभयो भने त्यो जति ठुलो के उपहार दिनुसक्छ होला त्यसैले यो हाम्रो आइडिया भनेको सोसियल इनोभेसन र इनोभेसन भन्छौँ किनभने नेपालको कुनै पनि आइडिया र कुनै पनि सोच सामाजिक रूपान्तरसँग जोडेको हुन्छ हुन्छ म के कहिले जोक्स गरेर पनि भन्छु यता तिज पनि बनाउनु पर्छ यता टिकटक पनि बनाउनु पऱ्यो होइन यो तिजमा टिकटक मिसेको हो त टिकटकमा तिज मिसेको चाहिँ होइन तर ब्लेन्डेड भयो नि तर हामीले यो पनि सोच्नुपर्ने छ कि हाम्रो आइडिया नेपालीले सुहाउँदो पनि चाहेको छ र ग्लोबल ट्रेन्ड पनि फलो गर्नुपर्ने भएको छ त्यसै कारणले यो नवीनतम सोच र युनिक सोल्युसन खोज्नको लागि सुरु भएको यो आइडिया स्टुडेन्टको जर्नी से दोस्रोमा लगानी हामी लगानीको धेरै कुरा गर्छौँ तर हामीले लगानी चाहिँ चारवटा टीको लगानी गर्छौँ फर्स्ट टाइमको लगानी समयको लगानी सेकेन्ड टी ट्यालेन्टको लगानी होइन ज्ञानको लगानी चाहियो तेस्रो टी टिमको लगानी अनि लास्टमा चौथो टी चाहिँ ट्रेजरको लगानी हामी म्याक्सिमम् पैसा माग्छौँ तर आफूले गर्ने लगानी भुलिरहेको हुन्छौँ कुनै पनि विषयमा पनि तपाईँ हामी पिएचडी गर्ने सबभन्दा ठुलो लगानी त तपाईँको टाइमको र तपाईँको ट्यालेन्टको लगानी हुने तपाईँको सुपरभाइजरहरूको लगानी हुने पैसा पछि फिक्दिन चाहिन्छ कुनै चाहिन्छ त मिडियम हो त्यसै कारणले हामी त्यो सिकाउँछौँ हामी इन्क्युबेसन भन्दाखेरि तेस्रो कुरामा हामी सोसियल जस्टिसको कुरा गर्छौँ सामाजिक न्याय अब कृषि क्षेत्रमै भन्दाखेरि कृषिमा धेरै अनुदानहरू छ राष्ट्रिय ब्याङ्कले पनि दिएको छ होइन अझ झन् यो कृषिको लागि पनि छुट्टै लोन मेकानिजम छ तर क्वेसन कहाँ छ भने जो कृषक हुनुहुन्छ नि उहाँले त्यो प्रक्रिया पुऱ्याएर त्यो लोन लिन सक्नुहुन्छ हुन्न भैँसीको इन्सुरेन्स मान्छेको इन्सुरेन्स छैन तर भैँसीको इन्सुरेन्स हुनुपर्छ तर भैँसी पाल्ने व्यक्तिलाई त्यो इन्सुरेन्स छ छैन भने थाहा छ कि छैन त्यो त तपाईँ हामीले ट्याक्स तिरेको पैसा हो नि त्यो त त्यो सोसियल जस्टिस उहाँहरूको लागि हामीले पनि कुरा गरिदिनु पर्ने चिज हो यो त्यसै कारणले एउटा सोसियल जस्टिस फोर्थमा चाहिँ हाम्रो नलेज क्रिएसन नै हो जबसम्म ज्ञानको सिर्जना हुँदैन तबसम्म हामीले ज्ञान पनि ट्रेडिङमै भयो भने कहिले काम लाग्यो भने राम्रो भइहाल्यो जुन दिन काम लागेन भने त्यो प्रोजेक्ट फेज आउट जस्तो गरी जान्छ हामी नेपाली त फेज आउट हुँदैन नि त्यसैले आफ्नै ज्ञानको सिर्जना पनि हुनुपर्छ भनेर हामीले putting a text into context भन्छौँ तपाईँ हामी पिएचडी गर्दाखेरि पनि कन्टेक्सुलाइज के गर्नु सकिन्छ भन्ने हो सबै थ्योरी पढ्दा अरे जे पढे तापनि आखिर मैले मार्केटमा जाँदाखेरि यो कति काम लाग्छ भन्ने कुरा नि त्यसै कारणले यो सोसियल र ग्रिनोभेसन ग्रिनोभेसन भनेको वातावरण मैत्री भनेको हाम्रो लागि चोइस होइन हाम्रो लागि कोर बिजनेसै यो हो हामीले दुइटा हाम्रो छिमेकी राष्ट्रको त्यो मास प्रडक्सनसँग होइन कि हाम्रो त प्रडक्सन बाई मास हो अझै पनि एक किलो आलु उमार्नको लागि झन्डै झन्डै दसजनाको जिन्दगी जोडेको हुन्छ हुन्छ त्यसै कारणले पनि हाम्रो mass production production by mass हुने हाम्रो स्टोरी नै हो वातावरण मैत्री हुनैपर्छ होइन तसर्थ हामीलाई वातावरण मैत्री र यो सोसियल इनोभेसन खोजेको कारण त्यो त्यसैले सोसियल इनोभेसन र ग्रिन इनोभेसन हामीले एकदम खोजेको प्रोत्साहन गरेको पुस गरिरहेको सेकेन्डमा लगानी लगानी भन्दाखेरि सबै पैसाको कुरा गर्छ न हामी जहिले पनि भन्छौँ पैसाको लगानी गर्नुभन्दा त तपाईँले अहिलेसम्म आफूले आफैमाथि गरेको लगानी पनि क्यालकुलेट गर्नुहोस् न लास्टमा दस लाख ब्याङ्कको लोन तिर्नु नसक्दाखेरि किसानहरू डुबेको देख्दाखेरि मैले जहिले भन्छु बिजनेस डुब्नुपर्छ त मान्छे डुब्नु हुन्न यदि तपाईँको अर्को तिनवटा टी ठिक थियो भने त मान्छे डुब्दैन नि हामी पैसामा धेरै डुबेर पैसासँग मान्छेको जिन्दगी डुबाइदिउँ कि यहाँ अलिकति डाक्टर छेरी म सोधिहाल्छु यो एक्सेस टु फाइनेन्स छ नि <laughs> त्यो चाहिँ आउट अफ रिच छ भन्छ कि त्यो खास गरी फार्मरहरू हामी धेरै फार्मरसँग कुरा गर्दाखेरि ब्याङ्कले हामीलाई लोन दिन्न भन्छ कि उनीहरू अनि ब्याङ्कवालाहरूसँग कुरा गर्दा तपाईँहरू त लोन दिनुहुन्न नि भन्दाखेरि होइन उहाँले चाहिँ प्रपर वेबाट आउनुहुन्न भन्छ अनि म बेला सोध्छु इन्कुबेटरहरूसँग तपाईँहरूको कतिको इन्टरेक्सन हुन्छ भनेर त म बेला बेला सोध्छु ब्याङ्कवालाहरूलाई अनि हामी त हामीले गर्ने काम होइन त्यो त यहाँले कतिको त्यस क्षेत्रमा चाहिँ कतिको त्यो एउटा भनौँ न डाक्टर साहब तपाईँलाई एकदम राम्रो प्रश्न हुनु त्यसमा पनि तपाईँ कम्युनिकेसनको एक्सपर्ट हामी वाट पनि थाहा छ वाइ पनि थाहा छ त हाउमा हामी कहिले पनि लगानी गर्दैनौँ राष्ट्र ब्याङ्कले भनेको छ यो अहिले त झन् प्रत्येक ब्रान्चले एउटा छ नि द दसवटालाई त्यो छ नि अलिकति मजौला पेसेन्टमा लगानी गर्नैपर्छ भनेको छ म्याक्सिमम् जाने कृषिमै हो फेरि अघि भने नि किन पनि थाहा छ के पनि थाहा छ तर त्यो कसरी लिने भने थाहा छैन अब त्यो हामी साक्षरतासँग जोडौँ न अहिले एउटा सबभन्दा मलाई अर्को गत पन्ध्रदेखि पन्ध्र वर्षको एउटा राम्रो ग्लोबल ट्रेन्ड के भएको छ भने पहिले फार्मिङ गर्ने भनेको चाहिँ किसान भनेको गरिबीपनसँग जोडेको थियो अहिले किसान हुनु भनेको चाहिँ धनीसँग जोडेको छ अझै पनि हामी फेरि त्यही ट्रान्जेक्सन फेरि हेर्नुपर्नेछ हो मैले यहाँ किन जोड्नु खोजेको भने कुनै पनि कुरा ल्याउनु ठुलो कुरा होइन प्रक्रिया बुझाउनु ठुलो कुरा हो प्रोसेस के हो त मानु न तपाईँ ब्याङ्कमा जाँदाखेरि एकैचोटि ति तिस पेजकोमा चाहिँ पढ्दै ल्याप्ची हान्दै जानु पऱ्यो भने त तर यो एक्सेस टु फाइनेन्स भन्दा पनि एकजना क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटीको इकोनोमिक्सले भन्नुभएको थियो मैले भनेको थिएँ कि कुनै व्यक्ति म त्यस त्यो देशको नागरिक हुँ भनेर एकदमै गर्व गर्ने गर्नको लागि के चाहिन्छ भनेको एक्सेस टु जस्टिस चाहिन्छ एक्सेस टु फाइनेन्स भनेको त उहाँको अधिकारको कुरा हो तर हामीले त्यो अधिकार कहिले कुरा गरेनौँ हामीले देम एन्ड अस्कमा चुरा राख्छौँ ब्याङ्कले फार्मर्सलाई कस्टमरको रूपमा हेर्नु पऱ्यो नि उहाँहरू ठिक भयो भने त ट्रान्जेक्सन ठिक भयो नि अझै पनि नेपालमा नेपालमा भने संसारभरि नै मेजोरिटी अफ ग्लोबल इकोनोमी धानेको नै एसएमईले हो नि अमेरिका जस्तो देश त अलमोस्ट सिक्सटी पर्सेन्ट साना त मजाउला के इन्डस्ट्रियल दानेको छैन नेपालको त अलमोस्ट सेभेन्टी पर्सेन्ट नै होला तर सेभेन्टी पर्सेन्टको हामी कुरा कहिले सुन्यौँ उहाँहरूको भोइस चाहिँ हामीले च्यारिटीमा हालिदियौँ त्यो त्यो सबभन्दा दुःख लाग्दो कुरा चाहिँ उहाँहरूले कहिले पनि यो मेरो नैसर्गिक अधिकार हो भने कहिले पनि access to finance access to जस्टिसको कुरा गरौँ होइन एक्सेस टु बेसिक फाइनेन्सियल डिसिप्लिनै कुरा गरौँ न ब्याङ्किङ भनेको त फाइनेन्सियल डिसिप्लिन हो फाइनेन्सियल लिट्रेसी हो होइन होइन त्यो ब्याङ्कले सिकाउनु पऱ्यो नि तपाईँ हामीले पनि त्यसै सिकेर आएको त होइन नि कि पढेर सिकिन्छ कि पढेर सिकिन्छ भन्छ नि धेरै धेरैले पढ्नेमा पारिदियो कि अनि ब्याङ्कले पनि अस्ति पनि एउटा कुरा भएको थियो मेरो ब्याङ्कहरूसँग उहाँहरूको यो प्रिभिलेज अफिस भनेर हुन्छ कि अलिकति यो प्रिभिलेज ब्याङ्किङ गर्ने अलिकति उहाँहरूको हाइफाईहरूलाई लोन दिने ठाउँको छुट्टै अफिस हुन्छ घर गाडीमा त्यो अफिसमै नि मैले त्यसलाई चाहिँ अन्टरप्रोनरसिप हब बनाउनुहोस् न तपाईँहरूले प्रिभिलेज ब्याङ्कर्सहरू ब्याङ्किङ गर्नेहरूलाई त घरमै पुऱ्याउनु जानुहुन्छ उहाँहरू ब्याङ्कमै आउनुहुन्न तर त्यो प्रिभिलेजको चाहिँ सोफा भएको राम्रो भएको ठाउँ अलिकति उद्यमशीलता भएको भए चाहिँ म उद्यमी गर्छु भन्ने मान्छेहरूलाई राखेर ट्रेनिङ दिनुहोस् न ब्याङ्किङ राइट हो तर अहिलेसम्म त्यो चाहिँ हाम्रो फार्मरहरूले चाहिँ त्यो राइट चाहिँ इन्जोय गर्न पाएको छैन किनभने थाहा नभएर प्रोसेस हुने उहाँहरूलाई कसले डोराउने मैले अहिले स्टुडियोमा काम गरेदेखि थाहा पाएको एउटा कुरा चाहिँ नेपालमा कुनै पनि व्यक्तिले सोचले उद्योगसम्म र उद्योग भन्दा मैले व्यापार सुरु गर्दैछु ल भन्दाखेरि तिन वर्ष लाग्छ म्याक्सिममको आइडिया छ महिनादेखिको एक वर्षमा जान्छ सबभन्दा ठुलो सपोर्ट नपाउने हामीलाई फ्यामिलीबाट किनभने अहिले त विदेश गएर कमाउनु ठुलो कुरो हो नि अहिले विदेश जान्छु भने तिस लाख कहाँबाट निस्किनु थाहा छैन मलाई नेपालको नेपाली इकोनोमी अनुसार त्यो प्रत्येक फ्यामिली धान्छ धान्दैन मलाई थाहा छैन तर तिस लाख निस्किन्छ म यहीँ केही गर्छु भन्यो भने पाँच लाख पनि निस्किँदैन दरको लोनहरू नभएको छ युवाहरूको लागि भनेको छ होइन अगेन एउटा महिलाको लागि कुरा गर्दाखेरि म जोडिहालौँ यहाँ किनभने छ नि यो access to finance access to जस्टिसकै कुरा जस्तो हो यो एकचोटि त्यस्तै हाम्रो आइडिएटर हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँलाई महिलाको त्यो हामीले चाहिँ के गर्छौँ आइडिएसले यो एक्सेस टु फाइनेन्सकोमा चाहिँ हामी ब्याङ्कसँग लिङ्क गरेर हिँड्छौँ हामी ब्याङ्कमा हामी आफै जान्छौँ त्यो प्रोसेस मिलाउनु पऱ्यो नि नत्र त यो बडी ल्याङ्ग्वेजै मिल्दैन यो गोबरको बिजनेस गर्छु भन्ने मान्छे र यता छ नि यो लोन दिने मान्छेको यो यो वे अफ द वेभल्यान्ड नमिल्ने कारणले पनि धेरैजनालाई अलिकति इन्फेरियर कम्प्लेक्सिटी भएको जस्तो लाग्छ मलाई त्यो कुरा गर्दै गर्दाखेरि एकजना हाम्रो यस्तै मिटिङ भइरहेको थियो ब्याङ्कमै इन्ट्रेस्टिङ कुरा के भयो भने हामीले त महिलाहरूलाई यतिसम्म लोन दिन्छौँ नि भन्दाखेरि उहाँले मैले हेरेँ तपाईँहरूको तर ग्यारेन्टी चाहिँ के श्रीमान बस्नुपर्ने कि बाउ बस्नुपर्ने मेरो श्रीमान र मेरो बाउले मलाई यो बिजनेस गर्नै दिँदैन किन त्यो अर्को उपाय छैन अब पिछडिएको लागि भनेछ मलाई पिछडिएको भन्ने शब्द नै अप्ठ्यारो लाग्छ त्यो त्यो त अब कानुनी रूपमा चलाएको मात्रै तर वास्तवमा त्यो भन्न त पाइँदैन नि कसैलाई होइन त्यसै कारणले मैले भन्नु खोजेको चाहिँ सबैले एउटा चाहिँ यतिसम्म होस् कि प्रोसेस सिकाइदिउँ न हामी प्रोसेसमा लगानी गरेनौँ त्यहाँ छ लिएर जाउँ लिने तरिका पनि सिक्नु पऱ्यो नि त्यसै कारणले यो इन्क्युबेसन भनेको चाहिँ प्रोसेस ड्रिभन हो नलेज ड्रिभन हो र मेन्टरसिप र कोच ड्रिभन भएको हुनाले चाहिँ त्यसले इन्क्युबेसन भन्छ भने इनोभेसन आफ्नो ठाउँमा गर्नु होला अरे इन्क्युबेसन भने चाहिँ डिसिप्लिन हो अनि यो चाहिँ हामीले इन् इन्डिपेन्डेन्स सिकाउँदैन हामी इन्टरडिपेन्डेन्सी सिकाउँछौँ सोचलाई उद्योगसम्म परिवर्तन गर्नुभन्दा पहिला समस्या के हो भनेर चिन्नै सिकाउँछौँ उहाँहरूलाई धेरैले समस्या भन्ने पनि थाहा छैन सबैले समस्याको कुरा गर्छौँ हाम्रो डिस्कसन हुन्छ डिस्कोर्स हुँदैन त्यसै कारण अहिले फिडब्याक लिने र फिडब्याक दिने भनेको त अझ नेक्स्ट च्याप्टर नै भइसकेको छ हामीलाई त्यसै कारणले पनि यो कुनै पनि सेक्टरमा जब भन्छौँ यदि कस्टमरसँग हामीले फिडब्याक लिनु र दिनु सकेन भने त्यो बिजनेसको सस्टेनिङ हुँदै हुँदैन जस्तो कोही आइडिया कसैले फ्लरिस गर्यो खास गरी अब मैले कृषिकै विषयमा बढी कुरा गर्छु किनभने हाम्रोमा उद्योगै कृषि बाहेक अरूको हुने सम्भावना छैन किनभने कच्चा पदार्थ चाहिन्छ कच्चा पदार्थ कृषिमा मात्रै छ वन र कृषि हो दुइटा पदार्थ दिने भनेको होइन अब फर्स्ट टाइम तपाईँकोमा आइडिया स्टुडियोमा पठाउँदा भनौँ न उसले आइडिया जे भयो गर्न खोजेको त्यो त एक्सप्रेस गर्न सकेको पनि हुँदैन सुरुमा अनि त्यो चाहिँ प्राइमरी स्क्रिनिङबाटै फेल हुने डर हुन्छ त्यस्तोलाई चाहिँ कसरी यहाँले गर्नुहुन्छ त्यो हाम्रो सबभन्दा पहिलो आइडिया जुम्लाबाट आएको थियो त्यो पनि इमेलको थ्रुबाट हामीले उहाँहरूलाई धेरै अप्सन दिन्छौँ हामी रेडियोबाट पनि मार्केटिङ गर्छौँ होइन गाउँतिर सुन्ने रेडियो नै हो टेलिभिजनबाट न्युज पेपरबाट सोसियल मिडियाबाट गर्छौँ र हामी के भन्छौँ भने उहाँहरूलाई यदि तपाईँहरू लेख्नु सक्नुभएन भने पनि फोन गर्नुहोस् आइडिया त आइडिया मात्र नभएर हाम्रो तिन लेभलको आइडियाजहरू आउँछ आइडिया भन्दाखेरि गरिरहेको के आइडिया लेभलको आइडिया मात्र छ के गर्नु चाहन्छु मलाई यस टाइपको सपोर्ट भए पनि गर्न सक्छु अर्को स्केलअप भन्छौँ हामी मैले यहाँ गरिरहेको छु यसलाई अलिक माथि पुऱ्याउनु पऱ्यो थर्डमा लिङ्कअप भन्छौँ हामी मैले गरिरहेको छु म यहाँ अड्केको छु इन्टरनेसनल मार्केट मैले लिन सकेको छैन यसमा मेरो मार्केट रिसर्चको कमी रहेछ यसमा पोलिसीको अलिकति मेरो खड्केको हुनाले अलिकति त्यसमा एनालाइज गर्नुपर्ने छ एउटा लिङ्कअपको लागि बिजनेस भनेको तिनवटा कुरा हो हाम्रो लागि अहिले स्टार्टअप भन्छौँ हामी स्केलअप र लिङ्कअप र अहिले इन्ट्रेस्टिङ के भइरहेछ भने आइडिया मात्र पठाउँदैन धेरैले भएको बिजनेसलाई माथि पुऱ्याउने भनेर पठाएको हुन्छ केही न केही गरेकै हुन्छ त्यसै कारणले हामीलाई आइडिया पठाउने सत्र वर्षदेखि लिएर झन्डै झन्डै अडसठी वर्षसम्म नै पठाउनुहुन्छ बिजनेस भनेको इन्टर जेनेरेसन लर्निङ पनि हो त्यसमा कल्चर छ हामीले बिजनेस कल्चर डेभलप गर्नु भने हामीले कल्चरमा बिजनेस खोजेको हौँ त्यसलाई कसरी इन्टिग्रेट गर्दै लाने भने त्यसै कारणले उहाँहरूले कहिले पनि चिन्ता लिनु पर्दैन त्यसै हामी मसँग आइडिया छ मेरो आइडिया कसैले सुन्दैन कि यो सुरु गर्ने कारण त्यसै कारणले हो म गाउँतिर जाँदाखेरि छ त छ सर हाम्रो कसले सुनिदिन्छ र हाम्रो को छ र त्यो त्यसैको लागि सुरु गरेको अहिले स्टुडियो सोचदेखि उद्योगसम्म भनेर उद्योगदेखि अब बजारसम्म लानुपर्नेछ त्यसै कारणले पनि कसैसँग त्यस्तो आइडिया छ भने लिएर आउनुभएको हुन्छ साथै अहिले हामीले यो स्विस कन्ट्याक्टको पार्टनरसिपमा एग्रो बिजनेस इन्क्युबेसन सेन्टर भनेर पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीमा हामीले सुरु गरेको छौँ हामी सधैँ यो नलेजलाई साथै लान्छौँ हाम्रो इन्क्युबेसन भनेको छुट्टै हुँदैन युनिभर्सिटीमा राख्ने कारण चाहिँ हाम्रो विद्यार्थीहरूको लागि त केस इक्जाम्पल भयो नि हाम्रो कहिल्यै युनिभर्सिटी देख्न नपाएको व्यापार व्यवसाय गरेको पनि हुनुहुन्छ नि उहाँलाई पनि एक्सेस टु नलेज भयो नि भन्दा त्यसको मिश्रित हो नि सबैले सबै कुरा थाहा हुनुपर्छ भने छैन भ्याल्यु एड गर्ने हो हेल्प गर्ने होइन हामी सहयोग भन्छौँ नि सहयोग नचाहिनु सक्ला अरे तर भ्याल्यु एड गर्न सक्छ नि हामी कहीँ पनि पूर्ण त हुँदैन कुनै पनि बिजनेस बिजनेस आफैमा पूर्ण त हुँदैन कसैले कसैले भ्याल्यु एड गर्नु अघि हजुर भन्नु आज चाहिँ कृषि भनेको र मेटेरियल नै हो त्यो खस्केर गइरहेको छ नेपालको तिनवटा र मेटेरियल्स कृषि भन्नुभयो वन भन्नुभयो अर्को म्या ह्युमन रिसोर्स सबै खस्केर गइरहेको छ त्यसलाई इनोभेसन कसरी ल्याउने त क्राइसिसमा हामीले इनोभेसन देख्न सक्नु पऱ्यो त्यसै कारणले यसपालिदेखि हामीले यो सप्लाई चेनमा पनि इनोभेसन कहाँ ल्याउने त होइन हामी सिन्डिकेट भयो भन्छौँ बिग्रियो भन्छौँ तर सबै नै ठाउँ कहाँ छ त किन उहाँहरूको जिन्दगीसँग हाम्रो पनि जिन्दगी जोडेको छ नि एउटा फार्मरले एउटा इक्जाम्पललाई लिउँ न सर हजुर यता एग्रिकल्चर कम्युनिकेसनमा हुनुहुन्छ कृषिको क्षेत्रमा यदि उखु किसानको व्यथा चाहिँ चिनी खाने मान्छेले बुझेन भने चाहिँ नि त्यो देशको आर्थिक उन्नति कहिले र जुन नलेज ग्यापमा चाहिँ प्रोफेसरले चाहिँ चिनी तान्दै गर्दाखेरि ए यसमा त रिसर्चको कमी रहेछ नि भनेर एकचोटि पनि उहाँले नलेज पर्सपेक्टिभबाट हेरिदिनु भएन भने त्यो आफ्नो कन्टेक्चुलाइज कहिले हुँदैन सर त्यसमा एग्रिकल्चरमा हामीले अनुदान दियौँ रिसर्च दिएनौँ सर किटाणु नाश गर्ने औषधि दियो तर त्यो किन किटाणु आयो भनेर रिसर्च गर्ने ग्रान्ट छैन अब यो धेरै लामो डिस्कसन छ किनभने एकदमै भेग डिस्कसन हुन्छ लामो हुन्छ हामी तपाईँसँग यसमा चाहिँ सिरियल्ली डिस्कस गर्दै जाउँला हजुर आज हाम्रो निर्दिष्ट समय सक्यो यो तपाईँको आइडिया स्टुडियो नेपालमा हजुर कसरी आइडियाहरू आउँछन् आइडियाहरू कसरी तिनीहरूलाई चाहिँ वर्गीकरण गरिन्छ प्रशोधन गरिन्छ र त्यसलाई कसरी चाहिँ ठोस रूपमा बजारमा लगिन्छ अथवा कमाउने अवस्थासम्म पुर्याइन्छ भनौँ न अहिलेलाई यो बारेमा हामी फेरि पनि डिस्कस गरौँला आजको समयको लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद छ डक्टर साहब हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद यो कृषि क्षेत्र भनेको हाम्रो यो नौलो क्षेत्र छ होइन तर नौलोपन ल्याउनुपर्ने चाहिँ भएको छ सधैँ धेरैले आलु बेच्यौँ तर चिप्स हामीले बाहिरबाट ल्याएर किन खानुपर्ने भयो हाम्रो आफैले चिप्स बनाउन सक्थ्यो होला नि इजरायलको इक्जाम्पल दिन्छौँ हामी किन हुन सक्दैनौँ त्यसै कारणले पनि सबभन्दा ठुलो कृषिमा लगानी साथसाथै ज्ञानमा लगानी गर्नुपर्ने भएको छ जबसम्म कृषि नलेजमा लगानी हुँदैन तबसम्म हाम्रो प्रोसेस थाहा हुँदैन त्यसै कारणले पनि यसलाई अगाडि बढ्दै लैजाउँ तपाईँले हामीलाई बोलाएर समय दिनुभएकोमा पनि तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु धन्यवाद धन्यवाद डाक्टर छिरिङको आइडिया स्टुडियो उहाँको टिमले सञ्चालन गरे हो यो बिजनेस कसरी गर्ने मनमा भएको कुरालाई कसरी कार्यान्वयनमा ल्याउने भन्ने विषय हो यहाँले सुनिहाल्नुभयो यहाँहरू पनि उहाँको सम्पर्कमा रहनुहोला र आफ्ना आइडियाहरूलाई त्यसलाई चाहिँ बिजनेसमा ढाल्नुहोला अहिलेलाई कार्यक्रमको समय सक्यो आज यतिमै बन्द गरौँ नमस्कार